Johnny. Suave na nave, aqui quem fala o Wagner trazendo mais um vídeo da nossa série Parkour Vem galera, falando em série galera Tem uma série aí que o Neustar, o TDAF, a punhateira toda aí participou da série A Era do Futuro, galera. Não sei se é do Futuro, é, sei lá, técnica nossa, é, é, é uma série muito legal, aí vocês estão me perguntando por que eu não tô participando. Porque não PC é uma da chuva, no PC, sei lá das quantas, no PC da nem. entendeu? Porque aí não, não, não, não pega um modpack pesado, tem Galacticraft, tem Technic, é... Esqueci os nomes do resto, né? Mas não, não PC pega mod pack pesado, só pega aqueles leves. Meu, meu FPS, meu FPS tá caindo 17 a 5, sei lá. Tá arrumando os negócios aí, continua a mesma merda. É por causa do meu PC. Por isso sem mod ele fica. Fica. Fica uns 22 FPS, entenderam, né? Então galera, chega de rolo assim, vamos começar aqui. Nosso parkour do rage, então vamos aqui. de uma lagada bonita. Outra lagada. Não entendi. Bora pular aqui. E depois pular aqui. Estamos canais, a galera. Tá caindo FPS, não sei porquê. Tá caindo FPS, meu Deus, uma fucking god. Tá caindo FPS para 16 a 17. Velho, que porra é essa? Tá caindo FPS, mano. Tá caindo FPS. Será que é o quadro do Flex? Tomara que eu não sei, porque eu sempre gravo com ele. Tô triste. Ó, oh, tá caindo FPS, não tô gostando disso tô, não tô gostando disso, não tô gostando disso, rapaz. Vou te dar uma punhalada, rapaz, vou te apunhalar. Ó, oh, vou te apunhalar, rapaz. Rapaz, vou te apunhalar. Galera, tem mais uma série nova aí no canal que é texturas. Eu sei que tô copiando The Dark, mas desculpa aí The Dark. Galera, não acredito que vamos conseguir zerar esse parkour. Oh massa quem ganha oh my quem ganha conseguimos zerar o parkour. Não, mas é... Shit, shit, que está em espanhol, né? Papai inglês. Então é galera, muito obrigado por vocês assistirem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like gostoso delicioso. Muito obrigado pela e aí, espero que vocês tenham gostado. E favorito os vídeos se quiser também. E galera, essa textura que eu tô usando também, vou pôr na, na nossa textura lá, beleza? Galera, se vocês quiserem mais mais série de, de, de mapas. Deixa aí seus comentários, deixa seu like também, que é muito importante. E, me def... e valeu pelo feedback para você também, foi muito, muito valeu. Não sei se estão me dando feedback, não sei, nem sei nem o que é feedback, galera. Então, galera, muito obrigado por vocês terem e falei!